ମୋ ନାଁ ସସ୍ମିତା ଜେନା ମୁଁ ଗୋରୁଖା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ମୋ ଚିହ୍ନ ମାଛ ଚିହ୍ନ ଏହି ଚିହ୍ନରେ ଜନ ଜନତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଚଳିତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିଆସିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଅଧୁରା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି